hello guys mwebale kudda ku youtube channel yange so nelero nkomyewo nengatto empya so so lets continue so lero nkomyewo ne airmax 270 woman shoes yabakyala munange engatto eno gyendese gyenkomyewo nayo so engato nungi nyo efulumiddemu kalazi nnya zokka so nsaba tugirabe tujekkanye nga wenjibanyonyola obulungi engato eno yafuluma mwaka guwedde omwaka oguwedde mu mwezi gwokubiri so engato eno nkiwanaffe ne uganda yatutuukako naye yinza okuba yabbeeyimu asinyangu yafuna naye ngaengato yamutawananyo banaani so kakala akalala kakano wano mu maaso kyemugezaako banyonyola kubanga mubatidde kukala bulungi nnyo musobole obulaba mumubwekanye kano kakala ka pink kutikabola kyona kyotaddeko oba otaddeko short oba legging ebetuulako bulungi nnyo ansonga nowa physical abasobola ojjambala ebasobola okuba nga emukolera okudduka eba emukolera bulungi nnyo nosoogiraba lwansonga erinamu n'akalabirwamuko wansi kasoola emabega so nga tweba nnungi nnyo ku muntu ayagala okusala ku weiti eba emukolera bulungi nnyo ndowooza wano bagikulaga mu maaso engeri gyeba erimu nozoogirengera sente engeri gyebeegondamu nti ebakulagira ddala nti eri origino buli muntu abasobola ogyambala oba ozitootya ebesobola okusitula kyenyekyemba nnyonnyola nti mbaleetera ekintu nga kyanjawulo nnyo loza katulabeka okukana akakala akalala obulungi bwako tubulabe kanakagatto kano kensinze n'okwagala nyo olw'ensonga kalungi nnyo kwegamba obanga oli muntu ayagala nnyo ebyokutambula zin walking okolanga training kabaka kukolera muganda wange bulungi nnyo oluza okalaba engeje bakakola bakakolera mu kala bbiri bakakolera mu black ne mu lemon green looza mukala engeri emabega waako nti kabeera oligiro kabaka kalabirwamu ti kalungi emyaka gatokano ne sente zaako nozamuzirabaawo so neyanziza neyanzegere